Nah, ya itu. Ayo. Ayo, Wil. Ayo, Wil. Wil. Wil. Wil. Wil. Uh, lagi Wil. Antar lagi Wil. Lagi Wil. Lagi Wil. Lagi Wil. Ya, lagi Wil. Oh, lagi Wil. Hmm, lagi Wil. Hmm, lagi Wil. Ya. Oh, lagi Wil. Lagi Wil. Lagi Wil. Oh, oh. Lagi Wil. Well. Hur. Ya ya ya ya ya ya ya. Ya ya. Oh. oh. Lagi Wil. Oh, lagi Wil. Hmm, lagi Wil. Lagi Wil. Will. Will. Oke, Will. Nah, ayo. Ayo, Will. Ayo, Will. No, jangan Oke, Will. Oke, Will. Oke, Will. kasarannya. Huh. Ambil. Ambil. Ambil. Ambil. Tembus ya, ya, ambil. Ya, Oke, Welch. Welch. Lihat 16 terus. Wil. Perhatikan 16 terus. Ah, ah Wil. Apa itu 16 terus? Wil. Wil. Oh, 17. Terus. Penariannya Joy. Eh, penariannya Joy. Ah. Oh. Well. Well. Well. Iya. Well. Well. Oke, Will. Well. Well. Oh. Oh. Oh. Oh. Well. Oh. Well. Well. Well. Well. Benar, Will. Oh. Oh. Ah, Will. Will. Will. Oh. Iya. Yes. Woo. Man. So oh, man susah namanya. Thank you kru jadi.